quilates, quilates, quilates, TRG, eh, like Drip Venimos buscando quilates y nada que me ate, mejor que se parte. Mi turno de bate, la saco del parque. Buena la nueva pisando tu base, fase provoco, el cielo toco, son dando loco, subo de a poco, vengo y coloco, eh. Puro tres y yo te dejo sin labia Reci Castillo vengo de la nada Busco lo mío, no escucho si hablan, yeah, así Nací con no bajo la guardia Dime que nos va a detener Si brillando los tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel y la combinado con mi bien. Ahora mi letra retumba en bocina Mi equipo constante, ya vamos para arriba De letra dorada, siempre por la línea De esto no me canso, el brillo me motiva Cada verso mejora calidad Venimos debajo de no saber nada Nos cuesta trabajo, se vale soñar La estamos viviendo por no descansar Miro a estos niños creciendo de a poco Muy bien guiados, vienen por el trono Este es el lago, no tu pinche rollo Empezamos el viaje, ya no hay tengo cadena amarrada pero no en mi cuerpo la traes en tu cuello Ahora subimos de leve, lo siento si duele que no esté en tu sello Tengo cuidado con perras que ahora por la music ya me hablan muy bello Estoy volando bien bajo pero con cuidado por si yo me estrecho Me están llegando ofertas, yo fiel a mi equipo, cuidado con ellos Nos inspiramos de noche freestyle en el coche y fumando de aquello Quilates 2.0, si Echa fuego, echa fuego Bueno, vengo con todo mi team Siempre haciéndolo en grande, siempre haciéndolo clean Empresario mexicano como Carlos Slim Hablas mucha, mucha mierda ¿Qué me quieres decir Sabes que Electrip siempre ha estado puesto pa'l hit Dime quién nos va a detener Si brillando los tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel Quilates combino con BBA Corriendo con la Nike porque nos van persiguiendo No pueden alcanzarnos porque les falta talento Están de envidiosos que apague su movimiento Pero no es mi culpa, lo que pasa es que son lentos Ya los pasé, los arrebasé En la meta llegué, subí coronea, todo lo escaseé Yo soy la crema, el late eso la mostaza vida que llevamos, ey La cadena 925 en Lake, Red Lake Tengo lo que no vas a tener La calle y la maña que pronto te va a comer El flow que tengo no es del 1 al 8 Aquí hacemos y hacemos, creo vamos a 118 millas Van en formato anticuado escondiéndose tras las cortinas Golpeo en su carrera como un golpe directo a las costillas Dime que nos va a detener si brillando los tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel De nivel Quilates combinados con BBL Ando arriba a las nubes No lo manejo en movie Como las pumas sube oh, Mira cómo se consume King of the night uh. Le meto, le meto, no le va para atrás Si me miran porque voy muy fast Tenemos los quilates Le cuelgo más al cero Frío como sub-cero como Diego Si coloco por estos lados es porque estoy muy burlado Todo en el cuarto lo veo muy nublado tú no estás in my way De una sobredosis de flow vas a padecer No cambio mi turno, nunca soy segundo Camino de noche, vuelo hasta Saturno Fumo, fumo, te este de desayuno You know, saben que como yo no hay ninguno Dime que nos va a detener Si brillando luz tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel combinados con mi bien Todos corren rápido que llegó el remolino Soy el este